Había unha vez un señor maior que que, que se chamaba Manuel e que vivía só. E tiña unha filla que foi a África a coidar os nenos pobres porque era médica. E a muller mornera e dende aquela Man, Man, Manuel se sentía só eh, sempre miraba as fotos de, e se, sempre miraba as fotos e se sentía triste. Todas as tardes merendaba un vaso de leite, un vaso de zumo de laranxa, xamón, e un libro, pero o libro non o comía, case, case. Manuel era mestre, pero retirouse porque era moi bello. O único que lle facía compañía era o seu gato sol. E gustaba lle moito os libros. Te, porque, porque tiña moitos e aínda o seguía mercando. Eu seguía leyendo moitos libros, pero así tenía moito tempo libre. Un día foi a, a comprar pintura vermella e cartón para, para facer un cartel. Foi a, e eh, foi para súa casa e puxo no cartel. Quem me quer adotar? Busco familia con nenos e colgou na porta da súa casa. Dous días despois non veu, non veu nadie e puxo sei latín e matemáticas. Pasaron outros dous días en, eh, non apareceu Non busco diñeiro. Un día viu unha, unha muller con un neno que parecía un pan rabioso. E lle dixo a muller, queres vir con nós? Pero non lle leves a contrario ao neno. O neno deulle unha, patada, unha patada no nocello E, a, e iso a Manuel non lle gusta. Non lle gusta nada. E díxolle, eu non quero ir con vos. Un día min, viu unha señora con, con, con tres niños. Dos nenas e un neno. E eh, a señora díxolle a Manuel se, se quería ir con ela. E Manuel díxolle que sí. Cando Manuel chegou a casa, fixeronlle unha festa de benvida. O neno toca, tocaba o piano co pai. E a nena enseñoulle que teña dentro da súa maleta laranxa. E a outra nena ense, eh, contoulle un conto moi bonito. Dende aquela mañá, todo, todos os días, lleve un xígaro a cantarlle na súa venta. Todas as tardes, Manuel e os tres nenos sempre pregan a merendar xuntos. Un, merendan un zume de laranxa, un queso e un trozo de xamón. É un libro, pero o libro non o comía, casi casi. Todas as noites Manuel miraba a lúa E sempre estaba contenta. As nubes xogaban a agachar as estrelas. Agora Manuel dorme xexiña, porque está encantado con a súa nova familia.